अभिनेत्री शबाना आजमी और उनके पति गीतकार जावेद अख्तर ने पाकिस्तान जाने का निमंत्रण ठुकरा दिया है अब दोनों शबाना आजमी के पिता मशहूर शायर के पी आजमी की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कराची नहीं जाएंगे दो दिवसीय समारोह में शामिल होने के लिए कराची कला परिषद ने दोनों को पाकिस्तान आने का न्योता दिया था शबाना आजमी ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा जावेद अख्तर और मुझे केफी आजमी जयंती समारोह में दो दिन के कार्यक्रम में बुलाया गया था हम वहाँ जाने के लिए उत्साहित थे मैं आयोजकों की आभारी हूँ कि वे हमले को देखते हुए आखिरी समय में कार्यक्रम को रद्द करने पर सहमत हो गए कुल मिलाकर जावेद अख्तर और शबाना आजमी